калийдин туз кислотасы менен болгон реакциясы ион алмашуу менен коштолуп аягына чейин жүрүп газ абалындагы зат пайда болуп ал газ реакциядан өзүнчө бөлүнүп чыгат калийдин сульфидин пробиркага куябыз ага туз кислотасын кошобуз көңүлүбүздү бөлүнүп чыккан газ көбүкчөлөрүнө бурсак бул өңсүз газ күкүрттүү суутек аябай уулуу кескин жыттуу сасыткы жумурткадай жытка ээ газ күкүрттүү суутек молекулалык түзүлүштө суудагы эритмелери начар электролиттерди пайда кылган газ жыйынтыгында күкүрттүү суутектин бөлүнүп чыгуусу менен ион алмашуу реакциясы аягына чейин жүрүп начар диссоциацияланган заттын продуктусу пайда болду